के नतीजों को लेकर क्या कह रहे हैं हमारे देश के न्यूज़ चैनल सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम न्यूज़ चैनल्स जो रिपोर्ट दे रहे हैं उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ सत्ता में लौट रही है जी हाँ नरेंद्र मोदी की सरकार फिर से बन रही है इस बात के संकेत सभी न्यूज़ चैनल दे रहे हैं कुल मिलाकर जो अभी तक सर्वे सामने आए हैं उनके अनुसार Republic C Voter Times Now Swarn News Republic News Nation और इसके साथ ही अन्य तमाम न्यूज़ चैनल जो आंकड़े दे रहे हैं वो आंकड़े करीब करीब भारतीय जनता पार्टी को बहुमत की ओर बढ़ता हुआ बता रहे हैं यानी इनके आंकड़ों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना सकती है तो सबसे पहले देखते हैं ये आंकड़े क्या कह रहे हैं इन आंकड़ों में 305 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई दिखाई जा रही है इसी तरह से तीन सीटें भी दिखाई जा रही है दो सौ सीटें बताई जा रही है और दो सौ बयासी सीटें बताई जा रही है टाइम्स नाउ के अनुसार तीन सौ छह सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है एक सौ बयालीस सीटें कांग्रेस को है अन्य दलों को चौरानवे सीटें रिपब्लिक के अनुसार दो सौ सत्तासी सीटें मिल रही हैं भारतीय जनता पार्टी को एक सौ अट्ठाईस सीटें कांग्रेस को और एक सौ सत्ताईस सीटें अन्य कुल मिलाकर न्यूज़ नेशन से लेकर अन्य तमाम चैनल भी जो आंकड़ा दे रहे हैं वो 305 का है भारतीय जनता पार्टी को 305 सीटें मिल रही है 124 सीटें मिल रही है कांग्रेस को और 113 सीटें मिल रही है अन्य दलों को मध्य प्रदेश में चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है इसमें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अधिकांश सीटें यानी छब्बीस सीटें बताई जा रही हैं जबकि अन्य दलों को यानी कांग्रेस को तीन से चार सीटें बताई जा रही हैं कुल उनतीस सीटों में से पच्चीस छब्बीस सीटों का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया है अगर अन्य राज्यों का जो जो अन्य राज्यों की जो जानकारी न्यूज़ चैनल दे रहे हैं उसमें दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को सात सीटें बताई जा रही है जबकि अन्य दलों को कोई भी सीट नहीं बता रही छत्तीसगढ़ में सात से आठ सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कांग्रेस को चार और अन्य दलों को कुछ भी नहीं मिल रहा हरियाणा में दस सीटें हैं दसों सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बताई जा रही है झारखंड में दस सीटें हैं दस सीटों में से कुछ सीटों में झारखंड की कुल सीटों में से दस सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चार सीटें अन्य दलों को मिल रही है महाराष्ट्र में पैंतीस सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रही है बारह सीटें कांग्रेस को मिल रही है कर्नाटक में अठारह सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है और दो सीटें कांग्रेस के पक्ष में जा रही है यूपी में बावन सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल रही हैं इसी तरह से जो आंकड़े उत्तर प्रदेश के सामने आए हैं उसमें चवालीस सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रही है पंद्रह सीटें बसपा और सपा गठबंधन को और दो सीटें मात्र कांग्रेस के खाते में बताई जा रही है तेलंगाना में टीआरएस को बारह सीटें बताई जा रही हैं और कांग्रेस को दो सीटें भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर मात्र एक सीट मिल रही है तो कुल मिलाकर राज्यों के और पूरे देश का जो आंकड़ा सामने आ रहा है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी अपनी शानदार वापसी कर सकती है ऐसा ये जो सर्वे सामने आए हैं इनके अनुसार सर्वे में जो रुझान सामने आए हैं वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है फिर से केंद्र में कुल मिलाकर इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए घमासान डॉट कॉम